Oh, oh. හුස්මක හැමලේ පිතුවක ඔබ රැඳිලා වාගේ ඉතෙරන්නේ ඔබගේ ආදරේ මෙවිලාද ආයේ හා ඔබ නැති ශෝකෙන් මා දෙවිලා යනවා නම් මේ ලෝකෙන් මිදිලා මාගේ දැසිල් වැටෙනා හැම කඳුලක් පාසාවට සිහිවන්නේ ඔබගේ ආදරේ මෙවිලාද ආයේ හතර පමණ කලින් තමයි ගීතේ නිර්මාණය කරේ. බොහොම ස්තුති වෙන්න. සැනසීමක් නැනේ ඔබ ළඟ නැති විලා ඔබ හිතේ පුරාගෙන ඇවිදීම ගිහිල්ලා හැම රැකම උඩේ හවා සිත පුරා රිදුම් දීම හඬනේ ඔබ නැති ශෝකේ මාදරිලා යනවා නම් මේ ලෝකේ මාගේ දැසිල් වැටෙනා හැම කඳුලක් පාසා මට සිහිවන්නේ ඔබගේ ආදරේ මැවිලා දායේ ආ හැම හුස්මක හැම ලේ විදුවක රැඳිලා වාගේ ඉතිරෙන්නේ ඔබගේ ආසාවෙන් මෙලොවින් පිට කොහේ ගියත් ඔබ තරම් රුවින් පිරිරුවක් පතන්නේ ඔබ නැති ශෝකෙන් كوتن نبتلا بما بالنادك سسما دكما ديبي سنسار من تيت بالنتبيغن نتنسا هو بنو بنو كرنا في منا نسفلا متلن بلا يبديبا اسنا इब देवा है सुनात सारी था सारी था आने सारी था क्यों मैं मगी आत्रे माफरा दे हित पारवा तमवा की मूल जीवते मात मागे عدنا سنايدا கோலா கேவோ ஆத்திரேகின் குப்புரு அப்பன விட்ட அப்பனாலு நங்கலாய் பாலு ஐதுனே அப்பனாலு இட்டரு அட்டி அமத்தக்கலு துன்னு சித்தகத்தாலு வேதன ඔය අම්මගේ වෙන කාගේවත් නොවේ කියා සිතිල්ලනේ ඔය තුමගේම වෙන්න කියා ඔය රැකින්න මාගේ ජීවිතේ ඔබ පරිස්සම් වෙනවා කැවි කිසි බොහොම ස්තුතියි මා thank you මචං කවුරුත් බලයි හිටියා ඕකේ ලගිටෙවිත් දෙතුන් නොබේ සිප ගන්න හිතනවා කවුරුත් 来来来。 රකින්න මාගේ ජීවිතේ පුරා ඉතින් සමුගන්න යාළුවනේ හැමෝම උස්සන දෙසුවිලයි පොඩි කටියක් දැමනවා